бол давтаа морилцоно эрдэн байна. Сайн байна. Энэ удаагийн дугаараар Агабит 2 та бүгдэгч та бүхнийг чаленж тулж байгаа. За энэ чаленж маань болохоор гэртээ контент байгаа буюу хөдөлгөөнгүй байгаа гарч орж чадахгүй хүмүүстээ зориулаад хайртай бүх хүмүүсээ коронавирусээс аврах тасал байна. Яаж аврах вэ гэхээр коронавирус маань мэдээж хүний тархлааны систем муугаар нөлөөлдөг. Тэгээд тархлааны системийг яаж дэмжих вэ гэхээр мэдээж тасгалаар дэмжих байна. За тэгээд энэ маш амархан дасгал. Бүх дасгалыг 19 удаа хийн. За 19 удаа гэвэл тахын жаа COVID-19 гэж нэрсэн учраас бүх дасгалыг 19 удаа хийх болно шүү. За тэгээд тотныхоо хүмүүсийг коронавирусаас аварцгаая. За. За дасгал маань юу вэ? 19 удаа гар дээр суудаг. Хөөхгүй шүү. За. За. 19 удаа. Цай. За. 8 9 10 11 12 За COVID-19 сүмтгвэ. За эрдэм дараагийн наслыг танилцуулах гэж байна. За дараагийн наслах маань гурван толгой булчин ажиллах мөн гарын тэр чигээр ажиллах насгал байгаа. Өнөөдөр ийм байдлаа аваад. Өнөөдөр ийм байдлаа аваад авсан удаа. 아, 또 좋았어. дараагийн дасгал маань бол тэр хөрний төлний дасгал байгаа. Сууж босох 19 удаа. Squat, squat заа явцгаая. Нэг хоёр гурван дөрөв хаа ясаа одоо нэ юс арав нэг 18 19 За дараагийн насалмыг Эрдэмэн танилцуулж байна. За дараагийн насалмын хэвлийн хүчин ажиллах тасгал байна. Үүнийг сайтаа одоо хөл орон доо учир гинсэн хамгийн тархах магадлалтай нэг учраас энэ насалыг хийгэр гэж хэлмээр байна. За энэ бол планк барин гэдэг планк барихтаа өгдөө та тохон дээр болох шүү. 19 удаа. За. Энэ бол яг seis, oro, duro, sağ, dolar, rotan, hemen, biz, aro, aranlık, arayı, aranlık, aranlık, aranlık, aranlık, aranlıklar, aranlık, aranlık. Uuu. Za Wiktorię Czarnoślecką Bajerta та мэдээж Instagram-д видео оруулахдаа дотныхоо 5 хүний tag хийгээд хоёр хаштаг оруулах байгаа. Эхний хаштаг нь Баяра Brothers, дараагийн хаштаг Anti Coronavirus гэж байна. Зөв. За өнөөдөр коронавирусын эсрэг тэмцэе. Бас нэг төвд өвч тахлаараа дэмжицгээе. За баярлалаа.